Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм клоунесса для взрослых. Вот так вот он выглядит в запечатанном виде в индивидуальной полиэтиленовой упаковочке. Это костюм женский. У нас есть э, мужские клоуны. Сегодня мы рассмотрим для женщин. Товаре визитка интернет-магазина Grand Давайте рассмотрим этот замечательный костюм. В комплект входит вот такой вот колпачок. Посмотрите, колпачок на резиночке, то есть не будет падать с головы. Такой вот он цветной весь. Вот так вот это выглядит. Небольшой такой, но очень такой оригинальный. Далее в комплекте у нас идет шнуровочка красного цвета для платьица и само платье. Вот такое вот платье клоунессы. Посмотрите, цветное, очень яркое. Здесь у нас воротничок идет. Такие вот цветочки пришитые. Костюм из плотного атласа. Посмотрите, он весь цветной, разного цвета. Ниже идет у нас подъюбник. Подъюбник э, далее идет из фатина, блестящий весь. Посмотрите, вы на видео можете видеть, что он весь переливается. Очень красивый, тут цветное все, разного цвета. И зеленый, и красный, и желтый. Такой вот подъюбник. Вот так вот это выглядит внутри. Посмотрите, здесь все блестит, переливается. Далее сзади платьице у нас выглядит вот так. Оно, то есть, идет на молнии. И далее у нас по спинке идет э, шнуровочка. То есть, э, вот до этого я вам показывала красненькие ленточки. Здесь уже петельки, вы переплетаете и э, затягиваете по талии, как вам удобнее. А, небольшие рукавчики такие, как фонариком немножечко. И далее они идут на резиночке. Яркий цветной костюм, очень удобный. Вот весь набор. То есть это вот такой вот платье пышное большое, шнуровочка и пупачок. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.